hej, jag heter Linnea Lindblom Skarhed. Ehm, jag är 18 år. Och jag heter Linn och jag är 20 år. Så att jag är nästan två år äldre än Linnea. Jag blir 21 i september. Hon är min stora syster. Vi, ja, vi, ja, vi, är väldigt, vi är väldigt bra kompisar. Vi har eh, känt varandra rätt så länge. Ja. Typ om, fem år tror jag. Ja, och mer om det kommer vi berätta Whiskey and Friends. Mm. Um, ja, det, det kommer vara vår nästa video. Ja. Um, jo, i, vi kommer göra videos, vi kommer göra utmaningar, vi kan, kan ge lite tips på eh, mode eller så. Jag, jag studerar stylist så jag kan ge lite sminktips och så. Och linjen partygirl så vi kanske, <laughs> hon kanske är något tips, jag vet inte. Ja, jag kanske gör det. Jag kommer bjuda på på makt ja. och eh, skönhet och sånt. Så att eh, mig kommer att följa på olika sätt. Jag är ju en olycklig pedagog så jag har inte så mycket att komma med mm. direkt kanske en lite svår så barnskötare. Ja. Så att det, Vi båda har eh, en egen kanal, alltså själva. Eh, I min kanal så sjunger jag, jag blir en sångerska. Eh, dock så är väldigt lite safe men nu liksom man studerar så det är väldigt svårt att eh, och, alltså på tid jag måste skaffa en speciell mikrofon men vi gör ju bara videos när vi pratar så det är inte lika viktigt. Men Linn, du har ju också en kanal. Ja, och den har vi sett. Så att eh, borde vi göra. Det borde ni verkligen göra. Um, ja. Fast i min kanal då är det engelska vad som är Göteborg. Sen tycker jag vi gör Jag menar, det kommer ju mest av svenskar som tittar på videos. Ja, sen, jag engelska. pratar inte engelska. Ja, men jo. Därför tänkte jag, men du kan ha engelsk text så att engelska tittare kan också titta. Så blir det Som fler förstår oss i alla fall. Ja. Så men, det, det här är oss, eh, Linn. Nea. Nea är mitt smeknamn. Jag heter Linnea men eh, vi kallar henne Nea i, just nu i den här kanalen. Ja. Så att ni förstår vem hon är. Ja, vi Linn och Nea. Så det här är oss. Ja. Så vi ses vi nästa vecka då och gör vår första. Ja, vår första. Hoppas ni ser fram emot det i alla fall. Ciao! Så ciao!